Şavkı cepa kâr kücam bir gente era é o padrinho. Artırdım kimseye vefayı dedi Ey mutlu eyyam camiye روز شب از دوسته به چشم میترم روز شب از دوسته به چشم میترم هم اغیار کجا میرم همره اغیار کجا میرم شوق از نظریات یار کجا میروی